হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল S K S jobs update চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ যিসকল বন্ধু বান্ধৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক পুনৰ এটা প্ৰাইভেট চাকৰিৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কৰণ কনচাল্টিং প্ৰাইভেট লিমিটেডত খালী হৈছে আপোনালোকৰ আই টি প্ৰফেচাৰৰ ভেকেঞ্চি যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভেকেঞ্চি খালী হৈছে দহটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব B C A B S C A I টিত বি এছ চি কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চত যদি আছে আৰু আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী যদি হয় প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি আই টি বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ হয় লগতে কমিউনিকেশ্যন স্কিল যদি আছে আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু হিন্দীত কথা কোৱা তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লেও প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ফ্ৰেছাৰ্ছ হয় তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তথাপিও আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ কেতিয়া হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ মেইলত আপোনালোকৰ জনাই দিব কেতিয়া আপোনালোকক মাতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকক কোনো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে যিহেতু এইটো প্ৰাইভেট চাকৰি হয় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে কৰণ কনচাল্টিং প্ৰাইভেট লিমিটেডত আপোনালোকৰ যিখন চি ভি বা বায়'ডাটা আছে career at the rate Karan dot com dot ইনত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব চি ভিখন আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট ৰাখিছে একত্ৰিছ জুলাই আপোনালোকে একত্ৰিছ জুলাই আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব তো ভিডিওটোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব জয় অসম